Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores Condições do mercado, link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Football Manager 2020 e 2021 Brasil Mundial, link na descrição. Forget all the things you've been taught, you've been told Don't blink, don't run Don't turn left or turn right or look mind's going in circles, I'm trying to fight it Getting these voices inside to stay quiet Going to the place Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. Will surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Under the Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. gonna fight yeah.